depan layangan nanggalan nanggalan pakai lampu Red. Oke. Kurang alar net. Anu penasaran dengan lampunya Uya aku kok. Ayo, pedet ini kalau kaya, susah tiga loh. konang war ngono eh anu tanggalan kata cilik kata Barpe pisane langsung ngumbul kok. Dale dhek kan ana anu ne klantene. Klantene iki nek rapisan mumbah kok. Nyamper-nyamper malah kesel. Barpe ngono paling dhek. Bahaya pesawat helikopter dhewe buntut. Jajalan. Berarti kayak bentino janji ini agak tumpul nih. Soalnya neng lampu nih kui. Oh, ini nyencang ya neng kini ki. Hmm. Oh. Lepas kumpul aja kena. Ya. Duh, oras. Langsung jadi. Iya. Raketa. Lor, layangane ngelip ngelip. Hah? Ora to. Ah. Apa sing pedot? Uyuh. Ha. Luwe anteng ne. Tututi teko kuburan demangan batek ngilon ae yo. Lho. Endi? padha wae anune. Lah kenur separo luwe kok. Oh iya iya, heeh nek kenur separo. Patung <laughs> kala ateng mentombo. Po tombo ne umpat tombo. Tombo tombo tombo. Nek kenur separo yo. Tombo tombo tombo. Ngene gedhe kok Heeh. tak gawe oleh kok. Oh. Mane kantengen kok. Terus Loh. iki tak buang. Oleh oleh. Berarti itu lampu ora oleh ora sak uelek. Iya trae. Heeh, uh, ming kudune nek momo ora nek lampune biar pet biar pet ngono kae anteng kok patut. Yo patut, lha lampune ora. Heeh. Nyental ya? Arane Pak anu ke nyental ndi? Eh? Arane Kang anu e? Kang Ran. dong, udah gede ini. Dua berarti gede angin dia. Gede angin ini. Nah, gue langsung ngumpul. Dar. Niko. Kenure ana ngendi golekno? Kenure ndek kene apa to, Pak? Kenure? Benang. Benang biasa ta? Benang sul kae. Benang tugale sing diukal kene mau piye? Piye lah kamu iso ucul ya? Iso ucul apa pedot nggak? terlalu cilik. Hmm. Mulai layangan lor, kenurnya hilang tadaan. Angin gede soalnya. Kan? gerak-gerak dewe lho Benti ada Pak lho jarang ini gede ya. Wah, tawane banter emangnya nyambing arit mana tuh pak? Oh, iya penting gue. está muy bueno. kene panggonmu loro wong aneh. Bapak Tian? Bapak Tian. Oh. senar jiling ini yang bahaya kali ya? Karo namu, Bapak Tian? Karo namu. Ada. Oh. Angin gede. Angin gede. apa ya, kerundel ya? Orang kau kenter, kenter. iya kalane kuwi lho gue sampean, Pak. Kuwi yang cilik eh buat lho. Dios, por doang terus gitu. Ngidangnya apa, Pak? Kacang apa jagung, Pak? Kacang. Hmm. Bangga di Mending-mending ae. Iya. Ini jelas. Lah iki lakban ana lho, Kang. Ora kon mlakne kuwi kanca-kanca kuwi iso. Nah, ning dilakban labakne anu kulit iki lho ning labane wong laban ya ning miring Jepet kae ora samar jeblok jeblok. Enggak ngono. Lah iya. Lah iya to kok sing jeblok kae malah ora rusak. Nek jeblok jeblok tak buaran. malah cepet. Hmm. enak umbul bulan emang ini. Iki apa anu neng pojok sate kendi? Oh, peduat. Oh. Waduh. Iki sing dadi sitoke kok ragane dadi ya wis ngene iki bulu. Kuwi tak tak bulu Pak. Oh enak aneh kok. Wis tumbulne metu kok tumbul. Ora wis ben didukne ae kowe. Iya. Wis ra dilayangan aku terakhir kae kok. Enak omahe ragane apik neh kok. Wis maten Gedine pira? Ah? Wis sakmene iki. Oh. Oleh te petuke wong mule buru. Kadung tak gueret ya, iki cepet ngesor. Ngesor dhuwur kok. Kok ngesor dhuwur kok. Lah ngesor dhuwur cepet. Kenapa ngendi ya? Ae. Hai, kenduren. Orang sawangan. Alah. Sawangan, Bung. Mumbul kae to. Kita tes drip guys ya, Sian. tes drip, berarti urung iso nyetel sawangane gedene spira ngono iki mending iki pak iki mending pak jemiran iki lah iki lomba tahun nomor 1 kok ngono <laughs> lomba nomor 1 kok Nah, iya. Lah daftare dhisik dhewe. <laughs> Manggone nang arep dhewe. Iya, nomor 1. Masih nomor 1 nomor urutan nomor 1 lho. Permasalahane. blon tanganku pak aku ini panas nganti lah aku kepangan ini pisanan kenurisnya yang cilik walah dan nganti jubet tangan nganti ngeleser loh bingkau aku pasangnya gede lah mau lagi emang gede lah buru-buru buru kono mau angin terus yang ini Pak Imam ini suam brand kan kang tirun nih jilu malah kang tirun berdua kayaknya kita ubole paran ini paran lho lho lho iki anu iki berteman sing ngomong kok nek dadi berteman lah iki kaku awake jane layangane ra duwe Jalan buritan apa gua kaya? Lung Nah, umbul nih umbul no, Darah kumpul nih next tepiak. Eneng anu kau dah? Ini. Berikan. Kau dah? Tak strip layangan. Kau malah jadi lo layang. Kui kui kui kui. Alah, ikan tangguh nih kau yang ini. Yo. Kau Oh dinamo tau, ora anu batu tau. Sawangane buruan terus apa tau? Apa terang eh, lu? Kiring tau? Ambulnya apa? Ambulnya kemana kau nanti kau no? Awas, cas. aksesnya dari sana Oh. Sama kayak gede sisan niku listriknya berarti tunggane no